Thank you Slow Like, thank you for the 10 likes. Tani pun stream juga eh? ya? Ya, yeah. Tani pun stream. What's up guys? Bagus. Aduh. E uh, Sandstorm. Thank you for the night. Okay. Bunyi E. Let's go. B9 eh. <laughs> ah, dasher, dasher. Ay, uh, ito niya nga. Pinsa lagi. Oops, ah, again. That's another joke. One, two, three, four, five. dia dan Miku ni pun rambut dengan kostum dia Macam mai kami nak apa? Nice. Sweet, sweet, sweet, sweet. that ah. button. It's always the second one. <laughs> always look at the minute map. What am I doing? <laughs> hey, then. Uh, should we call a restart? Uh, never no, mind. Just, just keep going. Just keep going. One, two, three, four, five. Okay. Oh my fucking Oh. Ini musiknya kangen channel nggak ya? Ya? Nah, enggak. Uh, eh, musik tak string aku uh, eh, tular atau gitu loh. Ya, Mau ya, Mas? Eh, kenapa dirinya? Aduh. What is this again? Mm. Ayo. Cepat. Kot apa ini gua yang dapat satu bar eh satu mobil. ya. Tapi kali digunakan. Nice. Oke lah, tapi ini gua aduh uh, dapatnya di akun yang itu lagi bukan di akun utama. Tidak ya, apa-apa lah dapur utama mah belum tentu itu eh double flashlight thank you iya mas mas nice Jangan, eh, <laughs> Oke, oke, oke. Tidak kan punya dari DM. Baik. Pada lebih lah. Spider Web. Ich Ah, bentar, Mas. Tengah ber nih, tengah blumba. Nanti kita kan. There you go. Oh, lama. Ah, tempat ni tak tahu. You look at the mini map, it's so confusing. It's like an aeroplane <laughs> or something. What is that on the mini map? <laughs> Alamak, tak ada terbang. Tak, tak. Alah. 69. Hmm, 69. Nice. Nice. Literally. Please don't breathe. It, it, it, it's just a funny number, don't worry. Dunia persediaan heboh ya. <laughs> eh, buat chapter lagi. Bagi cewek. Welcome to the group sampai ya ya sampai Orang sih tapi uh, nah, ini gua diamond masian gua stop lu just boleh aja apa tapi ya ini ya eh, tapi tebang hmm Ay, I touched it. Ah, close, close. Allah itu loadingnya lama nih Whatever. <laughs> Whatever one. Di mana mau terbang lah kat sini kira? Eh, uh, tak payah pun tak apa. Kalau nak terbang terbang awal sikit supaya cepat sikit je lah. You miss oh. one. <laughs> oh. What? Dah pergi pergi je street apa. jangan kanan straight eh, kan ah okey okey okey okay. seriously this part ni Pantu itu Nice Cuma lima lapar yang kurang aja Dragon Gate Panjatin. Panjang untuk yang last nanti. Ya. Banyak betul, Bob. Mau tambah di lagi? Iya, Oh tentu, nggak makan tapi lapar lagi, masa gara-gara tapi sekarang tadi depan lapar. Hah? Satunya Diego. Gitu. Uh, apa itu? Selamat. Baik ya tuh. Ya. Tuh. Tuh. Ada sebang ya, ada sebang lagi. Oke, dalam mereka di bagian right Uh, ah, shit, what did I bang again? Um, before uh, after 59 uh, almost reaching 60 is like like here okay do not drop me here okay nice bit. Get ready? what else? Use the final Abang. plane. Use the final plane. Use it, use it, use it. Pull down there. Allah. <laughs> Allah. Allah. Did you have another pin? I, I did not pay attention. It's not a level? There was another one. It says you have one more plane. I wasn't sure if I'm not gonna make it but to be <laughs> honest. So save it last. for occasion. Okay. Rasa ada banyak shortcut dia lalu ni. Lupa lagi air lah. Ya. Jepang je lah. Sabar, sabar. Okay. Tahun sembilan. Potong. Okay. Yes, 70. 71. 71. Nice. Itu. Oh, nice. nice. Ada 5 okay. second lagi. Alamak. That's no problem. Let's see if we got 73. 73. Let's go. Yes, 73. You sure your record, but this is the most choker run na. nice ah. Anjir. Let's go. What the? What about? First job, but that's alright. seven. Okay. okay. Keep left. Thanks for reminding. <laughs> One, two, three, four, five, two. okay. gas perumbang aja On 38, oh. alamak. Oh, didn't get the time. alamak. Oh, was that? Sorry. Push. Shake, shake. Oh, oh, oh. Uh, uh, oh, okay. okay, okay. No chokes, but that's still alright. Alam mo, alam mo, isang pa. Dadagarap mo lang. Alam mo. Yeah, it's, going up. Kinasok ka. Okay. Naging gate. aduh diajak main sama si itu lagi Wah. <laughs> Ah, ada, ada, ada. masih tapi gue dua game lagi kayak mau udah nemu ikutan Nice. Let's go. We've real question is, is. I'm not sure if I have the fight for this. Ah! <laughs> nah. Eh, no nitro. Star OTW. oke tunggu dulu buat tunggu uh, lo yang mana sih itu uh, ah, gue lupa ya. Oke. Okay. Tabii yıldız. Öyle bak. Ha? La, nara gelin. Sikeysen. hurt. Oh, hello at rain. Did I go look? Oh. Belum ya? Iya, 12. Gue gue ya, Niko susah soalnya. If you mind buy this you have to terbang. on. Ambil juga five. Nice. Alright. Ooh, perfect. Sudah, eh, lu 久，我买了好久回去。Let me do one. Yeah, one more plate by the way. Tebang. Tebang, tebang, ya. 70 mana 73 Jauhnya 73 ya <laughs> Ah, sumpah 73, sumpah That is our best lah Ah, no <laughs> That was a win Kau Kaya bagus lah. Hmm.